Sveiki, mėlyje, sveiki, brangiai, čia Tiško kanaliukas ir jau mūsų dešimtoji jubiliejinė laida YouTube kanale. Sinkopė kaip muzikinis terminas dažniausiai randamas džiaze, bet visi ko gero esame girdėję, jog džiazuoti gyvenime taip pat yra gerai. Taigi pakalbėkime apie tai, kuo sinkopė ir džiazas, perkeltinė prasme, gali mums padėti kasdienėme gyvenime. Tikriausiai jau supratote, kad muzikinės sinkopės, kuri būdinga džiazui atitikmuo kasdienėme mūsų gyvenime yra tiesiog mums neįprastas nuo mūsų normos nukrypstantis elgesys. Pavyzdžiui, šiuo atveju norėčiau pateikti savo mamą, kuri, kaip įprasta, anų laikų žmogui visuomet būdavo labai kukli ir niekuomet pati nesisiūlydavo, na, kaip tinkama darbuotoja ar pati geriausia konkrečiam darbui atlikti ir taip toliau. Tačiau vieną dieną nutiko taip, kad jos senoji darbovietė buvo parduota naujam šeimininkui. Ir kad darbuotojai išliktų naujojoje darbovietėje, jie privalėjo pasisiūlyti naujam šeimininkui, kitaip jis jų visai nebūtų ėmęs ir atkreipęs jos dėmesio. Mano mama abejojo, bet aplinkinių paskatinta vis tik tai nusprendė pasisiūlyti naujam darbdaviui. Ir, ką jūs savo galvojate, ją vienintelę iš visų ankstesnio darbdavio darbuotojų paėmė naujasis darbdavys ir jis sėkmingai pradirbo naujojoje darbovietėje dar 20 metų. Štai ką gali duoti sinkopė gyvenime. Neįprasta tas jums visiškai nebūdingas elgesys, kuris atveria visiškai kitokias galimybes nukrypti nuo įprastinio elgesio ir šiek tiek padžiazuoti gyvenime dažniau nei jums įprasta yra tikrai verta. Na ir kokį gi rezultatą mes gauname, jeigu nusprendžiame dažniau taikyti sinkopės principą gyvenime. Pagrindinis rezultatas yra tas, jog formuojasi naujos neuronų jungtis. O kai formuojasi naujos neuronų jungtis, pradeda keliauti nauji iki tol mūsų smegenims nebūdingi nerviniai impulsai per naujai susiformavusias sinapses. Ir tai reiškia, kad mes pradedame viską suvokti ir matyti šiek tiek kitų kampų, negu kad mums buvo įprasta. Kai pradedame viską matyti kitų kampų, mums atsiveria akis ir pamatome galimybių ir sprendimų ten, kurių niekuomet iki tol nematėme. Vaikštame savo su problema užsisukę savo mintise ir staiga, tarkime, pasukame visai ne ten, kur visada ir pamatome prieš akis mums plytinti sprendimą. Tam, kam mes jo ieškojome, na, tarkim, dienas, mėnesius ar net metus. Taip pat, jeigu mes pradedame šiek tiek nukrypti nuo įprastos mums kasdienės rutinos, mes pradedame sutikti naujus žmonės. Nauji žmonės pradeda mums siūlyti naujų galimybių, o naujas galimybės gyvenime visada yra gerai. Ir to labai stipriai moko ir Michaelio metodo programa. E, pagal Michaelio metodą besimokantieji išmoksta pačių įvairiausių būdų, kaip gyvenime pasirinkti neįprastą variantą ir kokiu būdu tų neįprastų galimybių savo gyvenime susikurti, kaip gyvenimo džiazą paversti daugmaž savo kasdienybę. Tiek šį kartą, o kitoje laidoje kalbėsime apie tai, e, apie ką dar niekada nekalbėjome, tai yra kaip rašyba gali mums padėti pakeisti savo gyvenimą į gerą. Dėkojame už tai, kad klausėte šiandien. Bandykite, žiūrėkite ir jums pavyks. Iki.